흐흐기히평화로운저녁이었다아지렁이밑에아니근데지금코레고레의사무인데근데한국마이너스인데どうしよう日本でやった오프会でめっちゃ仲良くなった人もいるじゃん終わった後もあったりとか韓国でもあったら좋겠다本当楽しみにしてますあ 아니 다비다니 신라면 3,000원 그래 돈 나가지? 그래 나주 시지 새우깡, 치토스, 캐러멜 땅콩 노이마스? 아니요 노마나이토 하시씩 마시다잖아요 노이마스? 배가 왔다 갔다 갔다 오마이갓 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 하이야 크크크크크크 그, 그, 그, 이때까지몰랐다우리가싸우게될줄은最高だ最高과자食べてサイダ飲んでやばいな今回も一人で来る人たちがいるじゃな私が初めてオフ会いった時一人でしたよその時どうも寂しいから相手がいないから一、人の人もでも寂しくないように日本のオフ会の時一人で来た人もいたじゃんでも彼女めっちゃ楽しみ、なんか南者と洋者のロックに分かれてたから今回もそっちがいいいいじゃないか800 800개잖아요. 오, 800개 파티네. 핫팩페이지 파티야. 300은 한줄 난이치가 있지만 타노시 같 니야코 산주이 지 요리 요지. もう私7 3 0日も好きかなその時でも雨がめっちゃ降りましたからまじゃまじ以前3 0 0日未来楽しそう寒い時ラーメンを食べたら侍ラーン今まで8 0 0日の中で김영식이一番嫌いでしたの1やこれお互いに話しますうん キム・문ョンシ김현식이가장싫어했던적ないよああチャギが私の前でかっこいいところをめっちゃ頑張って見せようとしていつか急に度にパ팍見せた時맛있는복숭아근데이마다귀여恋が愛に変わります瞬間ャギのよ 12시에는 토끼가 타만이 너무 기레이 토끼가 야리가 네, 찬다 김견식은 다시 考えより 요리 남자でした 왓트인 남자야 もうちょっと優しいと思いました 뭐 九州男児って言葉があるもちろんチャギ優しいいつも優しいですけどもうそれ関係ないや韓国人です兄ダメ心配にかそれかなと思いましたけどチャギでもああじゃあしたいならば経験にかですけど正直私ねストップしてほしいひどいじゃないですか寂しいな私が恋人がダメそんな人がなりたくない でもよじゃぬそれが本当にしたくていう時とストップしてほしくていう時があるからでもチャギの「た」いいよって言うじゃん私ね一回ストップして何それはいつやそれならストップしてほしい時はこうして話じいですかチャギ私心配がないのかな心配がありますし心配がありますんで心配がありますんで心配がありますどうやって表現したらいいかなそれをダメっていう自分も嫌いっていう そんなもんちょっとありますよ執着とかそんなにともなりたくないえー、なぜダメそれこれでいいじゃない明日飲みに行きます8ま。それは気 <laughs> 本当に思ってないじゃんそれでチャイによクリコが本当に話しますから私も <laughs> 本当に本当に話がいいからなたまになんかクリコは 너무 섹시나 도끼가리마스 헌, 헌, 헌, 헌. 헌, 후망, 후망. 아, 후망, 후망. 그리고는 어떠시니 하나스 마에 지분과 신지테. 아, 메인은 선은 기스가 하나しますから. 지분대 키메마스, 모찌가 이지 와타시고 지분대 키메마스니까 간가요? 그 소리를 약간 네가티브니 심었으니까 네가티브나 호와 야메 때 혹시. 그럼 자기 뭐 思い込みで話したりするじゃんそれじ리지근데私네가티브니와시나이잖아자니はわかりました그리고하고싫어네알겠そんなもしますよそれも네가티브잖아그럼소리조단이잖아それならもう私も談じゃないそれならでも話すことはできないしそれ不満ならば私ならおま나不満がありますしそれなら그렇게話します요不満을잊지못할우리의800일